してますあなるほどじゃあ今日はオフということですかねまあそうですねはいまあでもほとんどオフっていう形はないんですけど時間があればパソコンいじってますあなるほどオフがないっていうことなんですけれども、はい、お仕事は何をされてるんですか動画作ってます動画、はい、何系の動画を作成されてるんですかうんと何系 YouTube ですね あ YouTube、はい、なるほど。ということは、えー、翔太さんは YouTuber ということになるんですかね <laughs> まあそんなおこがましいですかそれとか、あとは他の方の編集とかもしてます。あ、なるほど。はい、じゃあまあ動画を作っている まあ、YouTuber をやりながら動画編集もやっているというような感じですかね。はい、そうですね。はい。まあ、ちなみに、今、何組くらいの動画を編集されてるんですか <laughs> ちょっとそこは守秘義務もあるので。あ、お答えできないと。はい、あ、失礼いたしました。はい、えっ、ー、と、翔太さんはあれですか起きてすぐパソコンをいじる感じなんですかそうですね。えっと、朝起きたら 大体 LINE が入ってるので、はい、まあ、それは大体動画のことなので、はい、あのその確認で見ますあそうなんですねお忙しいですねいえいえ全然全然これからのご予定はこれからは <laughs> まあ昼もうすぐ12時になるのでご飯食べたりとかしようかなと思いますあなるほどなるほど まあ、ちなみになんですけれども、はい、好きな色は好きな色か好きな色、うん、ピンクあピンクがお好きなんですね、うん、なんでピンクがお好きなんですかなんか小さい時にあのー、クレヨンみんな幼稚園とかでさ使っててでピンクばっかり使っててその時 でもその時から多分ピンク好きだったんだってなんか生まれつきピンクが好き好きなんだと思いますあそうなんですね、いいですねピンクはい、はい、あ今着てらっしゃるのはパジャマですけれども、はい、うん、普段はパジャマを着てパジャマは最近着るようになりましたあのこのパジャマ着ててあ、うん、でもどうだろう冬も着てる時期あったから、うん、夏は結構 なんかあんまパジャマ決めてなかったんですけどまあ買ったので <laughs> なるほど、あどちらに行かれるんですかコンタクトつけますあなるほど翔太さんは今一人でお住まいなんですか <laughs> なわけないじゃんよ <laughs> なわけないでしょえっと申しますとどういうことでしょうか 一緒に住んでる人いるんですよあお二人でお住まいなんですか、はい、実はあその方はどういった方なんですかどういったかんご関係の方なんですかは大事なうん大事な旦那さんかなあら旦那様と一緒にお住まいということでそうですはいご結婚されてるんですかあ結婚まあそうですね結婚ですかねはいあのパートナー ップ先生っていうのが日本にはあってそれをしてますうんなるほどご結婚されてどれくらい経つんですかえー、っと結婚したのが2018年の9月6日なのでそこからずっとですあそしたら大体3年くらいと3年4年くらいっていうことですかね、うんうん、なるほどどうですか結婚生活 え変わんないですよ特にあの楽しくやってますどういったところが楽しいですかえっとどういったところが楽しいうん難しいなご飯一緒に食べれるのは幸せなんじゃないですかねなるほど、うん、まあご飯を食べたりする、まあ、日常的なことが幸せだっていうことですかねそうですねあなるほどフォローさせていただきました ちなみに将来の夢とかございますか夢うんとねいっぱいあるんだけどあの本出したいなとか思ったりしてるのとが一つと、はい、あとはそうだねなんか自分のなんかラジオとかしたいなとか思うしあとはやっぱ映像作りをどんどんもっともっとしていきたいっていうのはあるし毎日なんかずっと忙しく あっていたいなと思いますなるほど本はどういった内容の本を出版されたいと思ってるんですかえっと自分の過去だったり僕はそのなんていうのかな日記をつけてた時期があって、はい、思春期の時に、はい、その日記まあ34年45年分溜まってるのでそれをちょっとあの載せてえっとなんかいろいろ そういうなんか人生とかに迷ってる子にヒント与えられたらいいなとは思ってますけどね。あなるほど。じゃあ、まあ、自伝ということですかね。そうですね。はい。まあ、翔太さんは、うん、セクシャリティで言うと、何になるんでしょうか、はい、僕はゲイですね。自分がゲイだと認識したのは、いつ頃からですかうん、最初から最初からというと。最初からよ。 まあ、生まれた時からということですか女性と付き合お付き合いをされたことはございますかないですあないんですね、うん、じゃあ生まれて今までお付き合いされてきたのは男性の方と、うん、そうです女性の方を好きになったことは一度もないんですかうん性的なものはないですね人として好きなの人はもちろんたくさんいますああなるほど まあ、今の旦那さんとお付き合いされたきっかけは何ですか SNS、ツイッターで知り合いました。うん、それでお付き合いをすることになったと。うん、うん、どちらから付き合うことになったんですかああ、どうだったかなまあ、あの <laughs> お互いがお互い好きだったから付き合ったんじゃないかな。いいですね。うん、あれ 眉毛カットされてますけれども、普段美容とかに興味があったりするんですか、えー、整える程度です。ところで翔太さん、はい、座右の銘はございますかえっ、ー、と死ぬこと以外かすり傷死ぬこと以外かすかすり傷うんそれはどういう意味ですか えっ、ー、と、死んだら、しあんま死とか言葉使いたくないんだけど、死んだら何もできないけど、それ以外は何も何でもできるから。ああ。なるほど。まあ、恐れずに何にでも挑戦していくと。そうですね。そう思ってます。あ、うん、今後、チャレンジしたいことは何でしょうかチャレンジしたいことは、いろんな人と出会って、ああ、まあ、チャレンジしたいこと、うん、そうだな。結構 構いろいろ自分的には自分が思ってることは叶えてはいるんですけどなんだろうなまあいろんな人に出会ったり仲良くしたい人と仲良くしたりしたりしてあとはもっともっと感動させられるものを作ったりとかそういうのをしていきたいなと思いますねありがとうございます、ティッシュ花々かみたい <laughs> ょっと頭があれだからなちょっと可愛くぶっちゃおう翔太さん先ほど、自分ご自身で本を出したいとおっしゃってましたけれども、うんはいはい、本自体は読むことはお好きなんですか、うん、本はそうですね読ん読んだりもしますけど最近はちょっと読んでないなあ読むとしたらどういったジャンルの本を小説とか、うん なんかうんミステリーとか読んだりしたけどミステリー違うな違うななんかはうんそううん難しいね <laughs> うんで最近読んだ本の中で一番面白かったのは何ですか全然ずっと読んでないからな忘れちゃった <laughs> そうなんですね、はい、まあ噂によるとなんか BL の本もだと聞いてるんですけどいいそれはいそれ入れていいのそれそれです <laughs> それ入れていいのそれは漫画じゃもう入れていいでしょ本だもんそうですね失礼しました急にタメ口で <laughs> そうですねえっと BL 漫画はちょろっと読んでます BL 漫画の魅力を教えていただいてもよろしいですか魅力なんか現実っぽくはないかなとは思ってて主人公たちと自分は多分ほとんど変わらないんだけどでもに現実味はないかなっていう印象あくまで漫画かなっていう印象ではあるかなと思いますなるほどまあ BL はファンタジーだとそうですねただ映画はまた別かな あの BL 映画ですかそうですね大体映画は見てるんですけど「ヒズ」っていう作品があってそれは結構現実もうほとんどそのファンタジーの世界じゃなくって現実に起こり得る話だなっていうイメージなので是非見てもらったら嬉しいです あそのヒズにご出演されてるんですか <laughs> なちゃうわ <laughs> してないですよただなんか、うん、俺はあの BL っていうくくりの中で作品の中で一番、うん、割とリアルというか、うん、共感持てたからぜひ。さて食パンを取り出しましたけれども今から 朝食をお召し上がりになる感じですか、うん、そうですよパン食べますお腹空いちゃった翔太さんはパンは焼かない派なんですねあー焼かないかもしれないおい <laughs> もうねあ太るよって言われるかもしれないけどそのマーガリンが 毎日食ってない毎日食べてないけどマーガリンが本当に好きで美味しい <laughs> うん週1回ぐらいですけどパンパン食べます <laughs> そうなんですね、うん、あれ翔太さん <laughs> 洗濯機の上にゴミを置くタイプなんですがゴミ袋でかいやつ買っちゃったから仕方ない あれ翔太さんはいつも台所でお食事をされるんですかうん基本 <laughs> それは何か理由があるあったりするんですか昼間はあ、まあ、夜は向こうで食べるんだけど昼間はここを机にして食べてるのねあこちらのはいそうそうこうやって食ってるああなるほど そう楽だからだってここで食べたらここでかざしてでここでねやれるからさめっちゃ楽でさがここで食べてますね <laughs> 昨日昼間はああなるほど、うん、お昼はいつも一人でお召し上がりになるんですかそうですよね、うん、一人で食べるか食べない日もあるんですけどねそこはちょっと前日の あの食べた量に調節して <laughs> います。なるほど、うん、ありがとうございます。ひょにょというわけでですね今回は、まあ、密着取材ということでいろいろ質問をさせていただいたんですけれども、はい、映ってよ最後映らん映せないのよ俺寝起きだから <laughs> やばくないうん <laughs> こんな格好で撮っておりました